vyras su žmona guli vakare, televizorių žiūri ten, čia panorama, kas ten eina, ne? Vyras guli. Boba dirs, nežinau, papas išmestas, nežinau. Davai, sako žmona, davai pasimylim kaip bitės. Ta žiūri. O kaip, sako, tai tu mane visą ištepsi medum ir paskui nulaižysi, ne? Ne, sako, paprašiau, tu va atskrisi karočią, nučiulpsi greitai ir nuskrisi.